All right ladies and gentleman तो आज हम बात करेंगे कि जो हाई कोर्ट्स अपनी जजमेंट देते हैं क्या वो डिपेंड होते हैं मतलब जो उनके डिसीजन होते हैं वो हर स्टेट में अप्लाई होते हैं या फिर जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है उसी में अप्लाई होते हैं तो answer of this question is within the territory of India ठीक है तो, तो पूरी इंडिया में अप्लाई होते हैं तो इसका जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो कहाँ मिलता है वो ये मिलता है हम्म, जो जो जुडिशरी है ना वो क्या है इंटीग्रेटेड है यानी कि इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट है तो इसी से हमको इसका वो मिलता है जैसे कि आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है ना वो बाइंडिंग है ऑल ओवर द कोर्ट्स यानी कि within the territory of India until unless it is not void और अनवैलिड जब तक वो अनवैलिड और वॉइड ना हो ठीक है तो वो अलाउड है अब सपोज दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया किसी भी रिगार्डिंग मेंटेनेंस के या कुछ भी तो वो और स्टेट्स में भी अप्लाई होगा ओके okay? वो तब जब हाई कोर्ट में मामला चल रहा होगा ठीक है कोर्ट्स टू कोर्ट्स कहने का मतलब ये है कि एक हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो दूसरे हाई कोर्ट में भी आप उसको अथॉरिटी पेश करके आप मतलब अप्लाई कर सकते हो जस्टिस के लिए जैसे कि सपोज़ हम्म, कोई स्टेट है उसमें ना मतलब हम्म, कोई कुछ भी ले लो मेंटेनेंस का रूल बना दिया मान लो जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कुछ समय पहले अब शायद मतलब वन बाई थ्री जो मेंटेनेंस उससे ज़्यादा नहीं लेगा ठीक है तो वो अब और स्टेट्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो या फिर अब कोई कोर्ट आ जाए कोई भी हरियाणा की या ठीक है अब कोई भी मतलब जैसे कि केरला हाई कोर्ट ने दे रखा है हाँ मैं आपको बताता हूँ केरला हाई कोर्ट ने बोल रखा है कि जो इंटरनेट है ना वो आपका बेसिक राइट है ठीक है मतलब आपका फंडामेंटल राइट है आपकी प्राइवेसी में आता है आप उसको चला सकते हो यूज़ कर सकते हो ठीक है तो वो अब ऑल ओवर इंडिया अप्लाई हो गया यानी कि आप कहीं भी उसको पेश कर सकते हो उसकी अथॉरिटी को कि भी इंटरनेट हमारा यूज़ करने का अधिकार है ये हमारा प्राइवेसी है फंडामेंटल ठीक है प्राइवेसी आपने सुना होगा ना Puttaswamy versus Union of India मतलब राइट टू प्राइवेसी तो ये प्राइवेसी में आ गया आप इंटरनेट पे आपका अधिकार है तो कहने का मतलब ये वो बाइंडिंग है ठीक है मतलब आप यूज़ कर सकते हो और जो इसका प्रोविज़न है वो है article 141 of Indian constitution okay so I hope it is clear तो अगर आपको साथ कुछ है आपको कुछ डाउट है तो आप डिसीजन दिखा सकते हो किसी भी कोर्ट का किसी भी उसमें अपने अदर स्टेट की कोर्ट में आई मीन हाई कोर्ट में okay so it is clear chill man